თუ 2016-ში კონსტიტუციური ცვლილებები ძალაში ვერ შევა და ამის ალბათობა მაღალია, იმიტომ რომ ოცნება მხარს არ უჭერს და ისე 13 ხმა არ გროვდება, მაშინ ბუნებრივია დადგება საკითხები არსებულ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, ფარგლებში, არსებობს თუ არა უკეთესი, უფრო დემოკრატიული, უფრო სამართლიანი, უფრო პროპორციულობის ზუსტად ამსახავი ისეთი მოდელი, რომელიც შესაძლოა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა. მე ვფიქრობ, გერმანული მოდელი ამ თვალსაზრისით საინტერესოა.